the whole purpose of of life is to wake up from this dream of this world. El principal propósito de esta vida es el de despertar al sueño de este mundo. The ego would have you believe that you exist in this world and you have to attain and achieve certain things in your lifetime. El ego quiere que pienses que tú que este mundo es real y que debes tú alcanzar y obtener cosas en este mundo. And all of education and learning is based on learning more. Y todo el sistema educativo se basa en aprender más. But everything in this world is backwards and upside down. Pero todo en este mundo está realmente al revés. When you think you advance in this world, you really are falling back. Cuando piensas que has avanzado en este mundo, en realidad estás retrocediendo. Y cuando piensas que tu vida está completamente desmoronándose, es cuando realmente estás estás abriendo tu corazón. Yeah. So actually there's always miracles and there's always blessings. Y de hecho siempre hay milagros y siempre hay bendiciones. El ego inventó el tiempo lineal. Y Dios solo conoce la eternidad. Así que el pasado, el presente y el futuro son parte del truco. Y el ego dice que tú fuiste culpable en el pasado. And the ego says, the present moment is so tiny, it's, you skip right over it. Y el ego dice que el presente es muy pequeñito, muy, muy pequeñito. And then it says the future will be just like the past. Y también dice que el futuro será igual que el pasado. And that's why there are religions that teach that if you don't live a good life, you will burn in hell in the future. Y es por eso que hay muchas religiones que dicen que si tú en este momento no, no te comportaste de, forma, de una forma vas a acabar en el infierno en el futuro. Porque el ego quiere que tú permanezcas asustado. Y totalmente distraído del momento presente en el que piensas que no hay escapatoria. So the ego's trick is mind Así que el ego hace que tú pienses, el ego hace que tú estés siempre asociado a una falsa identidad. And let's look at how the ego does this. Y vamos a echar un vistazo a cómo hace esto el ego en ti. First, there is this identification with the body. Primero hay una identificación con el cuerpo. El ego dice que has dejado atrás el cielo y ahora lo único que tienes es el cuerpo, es lo único que queda ahora. Así que es muy importante para el ego mantener una identificación corpórea. No estamos no, no se nos ha pedido que, que neguemos nuestro cuerpo. Because the body is part of the dream. Porque el cuerpo es parte del sueño. And you made the dream with the power of your mind. Y tú hiciste el sueño con el poder de tu mente. And you don't want to deny the power of your mind. Y no quieres tú rechazar el poder de tu mente. But you can see that the Holy Spirit has a different use for the body. Pero tú no puedes ver que el Espíritu Santo tiene un distinto uso del cuerpo. El ego utiliza el cuerpo para orgullo, para placer y para atacar. Para el Espíritu Santo el cuerpo simplemente tiene un propósito. Y es un canal de comunicación simplemente. And why do you need a communication device? ¿Y por qué necesitas un canal de comunicación? To expand your perception of yourself. Para expandir la percepción que tienes de ti mismo. Because who you are is far beyond the body. Porque lo que eres es mucho más allá del cuerpo. And even though perception is very limited to the eh. body, it is much larger. E incluso la percepción es, es, se encuentra limitada en el cuerpo, es mucho más que eso. Y cuando comienzas a tener experiencias místicas, comienzas a experimentar realmente lo vasto que eres.